Начало ноября мы в Янтарном. В это время в поселке очень спокойно, туристов мало. Для любителей пляжного отдыха, конечно, это совсем не сезон. Немного грустно может быть, после шторма все засыпано песком. Для меня, конечно, все, что здесь происходит, в первый раз, и все в новинку – Иногда бывает так, что дует ветер, и кажется, что на море идти совсем не нужно, потому что там будет еще холоднее, но когда приходишь к морю, все происходит наоборот. На море иногда бывает даже ветра и нет почему-то. Когда я мечтала жить у моря, я представляла себе все именно вот так. Я скажу честно, что меня совершенно не интересуют обустроенные какие-то пляжи, какие-то развлечения, какие-то кафе там – мне нравится именно вот такой пейзаж и именно так, чтобы там не было народу. В самом поселке для меня тоже очень много есть чего интересного. Сам поселок очень красивый. И янтарный комбинат там есть, и парк красивый. Янтарный – это поселок с богатым историческим наследием – это не первое видео у меня про Янтарный, я уже рассказывала об этом поселке. И еще буду рассказывать, потому что хочется показать его и в разное время года, и не скомкать все в одном каком-то коротком видео. Это я говорю для тех, кого интересует поселок Янтарный. Не переживайте, видео еще будут. Недалеко от этого места, где мы находимся, в конце января, начале февраля 1945 года происходили страшные события. Сюда пригнали колонну узников немецких концлагерей, и здесь были расстреляны около трех тысяч человек. Точная цифра неизвестна, потому что тела узников не были найдены. Наверное, их поглотили эти дюны. Расследовали это преступление в 1959-1965 годах, а общественность узнала только в 1999 году. Сегодня с материалами этого дела можно познакомиться в читальном зале Государственного архива Калининградской области. В 2000 году силами еврейской общины на месте трагедии был установлен памятный знак, а в 2011 году был открыт памятник. Автором этого монумента является известный скульптор Франк Майслер. Мемориал выполнен в виде женских рук, которые пробиваются сквозь ледяную воду к небу, и молят о помощи. На монументе выгравированы настоящие номера, которые фашисты присваивали погибшим здесь узникам. Скульптура высотой 10 метров изготовлена была в Испании. Памятник сооружен на средства калининградского бизнесмена Владимира Кацмана. У евреев принято на могилы класть камни – а не цветы. Но и цветов здесь бывает очень много. Среди узников были женщины и дети. Изначально колонна состояла примерно из 6 тысяч человек, но дошли только три. Так как шли босиком по снегу, изможденные люди, кто-то умер в пути, кого-то застрелили. Нескольким человекам удалось спастись. Почему люди воюют? Почему люди ненавидят друг друга? Трудно вообще представить, что люди в здравом уме могли вообще вот это все делать. Не хочу проводить никаких параллелей с нацистами – но у меня недавно на канале вышло видео. И я там просто сказала, что меня шокировало просто, что местные калининградцы не любят приезжих. А еще больше меня шокировало, что они об этом говорят совершенно в открытую и не стесняются этого. А потом посыпались такие комментарии, что я даже вообще хотела закрыть канал, Потому что, ну, я, в общем-то, была, наверное, больна даже от этих комментариев. Видео называется "Гуд в Калининграде. Ожидание и реальность». Я не хочу больше продолжать эту тему. Не пишите, пожалуйста, мне больше никакие гадости. Если у вас есть какие-то проблемы, обращайтесь к врачу. Я думаю, что диагноз здесь очевиден. Вдоль берега идут озера. Наверное, там тоже когда-то добывали янтарь. Ну, очень красиво. Дальше проход закрыт. Не знаю, кто знает, напишите, что это там добывают. Наверное, янтарь, я так думаю. А мы вот тут обнаружили дорогу, по которой можно проехать от поселка Синявина, наверное. Прям к берегу. Ну, нам ехать не нужно, можно просто пройти. Я просто сказала, можно проехать. Многие могут это воспринимать как руководство к действию. Нет, просто дорога есть, можно по ней ездить или нет, я не знаю. Ну, наверное, идти можно. Вокруг очень красивые места. Когда-то здесь совсем не было леса. Все это дело рук людей.